сегодня у нас э, не пресс Это просто информационная встреча, которая анонсирует работу немецких режиссера и художника совместно а, с нашими писателями, режиссерами и актерами театра юного зрителя, так называемого, а, Я подробнее расскажу, что на базе Харьковского театра для детей и юношества при поддержке Министерства иностранных дел Германии Юта-института в Украине, в Дом, э, в Дом Анюрмы Петерга и почетного консульства ФРГ в Харькове. Э, в город приехали немецкие режиссеры, художники для постановки романа Сергея Жадана и Пешмов. А, сейчас мы подробно расскажем, да, почему, чем отличается украинский зритель от немецкого, а, как тщательно проходят э, репетиции сегодня. А, Маркус Бартон, режиссер, Филипп Кипер, художник, Сергей Жадан, писатель, Андрей Габатович, директор, Александр Колшин, главный режиссер театра э, для детей это 13 э, Я просто э, теперь думаю, с кого начать. У нас очень много спикеров, и, и, или вообще, наверное, больше. Это у нас должен быть сегодня диалог. Да, з кого? З гостей і з... Е, ну я так думаю, що ми все ж таки маємо представити наших гостей, тому що вони е, є головними, скажімо так, ініціаторами цієї всієї історії. А, Основа це вже роман е, Сергія Жадана. А територія це от наша з директором території для дітей та нас. Я думаю, що нам все ж таки наші гості треба починати. Окей. Тоді почнемо з гостей. там, людям им самим представиться? А, нет, мы уже рассказали, кто они, и таблички, в принципе, стоят. Поэтому о задумке, о том, как она будет воплощена э, на площадке э, Харьковского театра, наверное, мы видео продемонстрируем, видео работ, которые уже были. Also, äh, Sie sollten bitte, Marco, Sie sollten bitte erzählen, eigentlich, welche Idee Sie angetrieben hat, wie Sie sich das, die Inszenierung vorstellen ja, und wie das Ganze dann ablaufen soll. ja. <clears throat> Ähm, also wir, ähm, wir arbeiten an dem Projekt äh, Deepish Mode schon seit ähm, mehreren Jahren. Das äh, verfolgt uns schon seit bestimmt fünf Jahren jetzt. Wir haben es in Deutschland äh, gemacht. Ich habe aus dem Roman äh, aus, von der deutschen Fassung aus eine Theaterfassung erstellt für ein deutsches Theater. Und das war dort ein ziemlicher Erfolg, wenn auch sehr umstritten und ähm, sehr, ähm, es war <laughs> ein, ein großes Spektakel und es hat sehr hohe Wellen geschlagen und es war uns damals eine große Freude, dass Serhi Shadan ähm, diese Vorstellung sehen konnte und uns äh, in Landshut äh, am Landestheater Niederbayern besucht hat. Und seit der Zeit, ja, mhm, da, da, ja, nein. <laughs> Ну, как бы э, нам э, очень приятно, что... м, Слышно? Да, да, да. А, мы уже много лет, на самом деле, э, работаем с этим, роман, с этим романом, который стал э, пьесой благодаря скажем так, <laughs> переводу э, на украинский язык немецкой версии пьесы. И эм, ну, для нас как бы большая так, честь и радость иметь возможность готовить здесь эту постановку. В Германии эта постановка, эм, скажем так, эм, имела большой успех, вызвала в то же время определенный резонанс в театральных кругах. Und äh, seit der Zeit haben wir immer wieder versucht, ähm, ein, ein Gastspiel mit dieser deutschen Version von Depeche Mode in äh, Kharkiv zu organisieren. Das hat aber leider immer wieder aus technischen Gründen und aus organisatorischen Gründen nicht funktioniert. Э, Мы и ранее предпринимали попытки поставить здесь, в Харькове, эту пьесу, но, к сожалению, по техническим и организационным причинам нам это раньше не удавалось. Und äh, letztes Jahr bekam ich einen Anruf vom äh, deutschen Generalkonsulat in äh, Kiew und äh, dort kam wieder die Idee, man sollte es doch endlich mal zu einem Gastspiel kommen lassen und äh, ich habe ihnen leider wieder absagen müssen, weil alle deutschen Schauspieler nicht mehr zur Verfügung standen. Aber ich hatte die Idee, ähm, äh, das halt vor Ort in Kharkiv an einem Theater ähm, zu, neu zu inszenieren. Das war die Geburtsstunde dieser Produktion. А, скажем так, а, час рождения этого спектакля пробил а, в прошлом году, когда мне позвонил немецкий генеральный консул из Киева и предложил наконец-то поставить эту постановку, э, причем речь шла о постановке с немецкими актерами, да, то есть это как бы был ну, выездные гастроли немецкого театра, как бы предлагались, но я, к сожалению, вынужден был ему отказать в данном предложении, потому что все немецкие актеры были заняты, и вот тогда родилась идея, почему бы в Харькове наконец не поставить эту постановку с местными актерами. Und dann haben wir bei mehreren Besuchen hier dieses wunderbare Theater und diese wunderbaren Kollegen hier kennengelernt und ähm, haben sofort gemerkt, dass äh, dieses Theater in dieser Stadt natürlich, wo dieser Roman spielt, ähm, wo diese Figuren ähm, handeln und äh, leben und lebendig sind, dass hier genau in dieser Stadt äh, diese Neuproduktion äh, ein wunderbarer und wahrscheinlich der beste Ort ist, diese Produktion zu starten. Э, в течение наших нескольких визитов в город Харьков э, и также в Театр юного зрителя мы познакомились с его э, замечательными, скажем так, сотрудниками, участниками, и мы поняли для себя, что именно, во-первых, в Харькове обязательно этот спектакль нужно ставить, во-вторых, именно в этом театре важна как бы постановка в Харькове, потому что именно э, здесь происходят события романа, именно э, здесь как бы ну, родина вот тех персонажей, э, о которых э, повествуется в романе. ich, ich werde mich in, in der Inszenierung ähm, äh, ganz an den Roman halten. Meine Adaption, ähm, die von, von Seri Shadan äh, äh zurück übersetzt worden ist ins Ukrainische, ähm, hält sich ganz eng an die Romanvorlage. Ja. моя, скажем так, моя постановка, э, моя театральная постановка романа, которая была Сергеем Жданом обратно переведена на украинский язык, она максимально приближена к оригиналу, к роману, максимально, насколько это возможно. Dieser Roman ist ähm, eine, äh, eine Literatur, die sich ähm, sehr, sehr gut für die Bühne eignet. Этот роман является примером литературного произведения, которое прекрасно подходит э, для постановки в театре. Mit hochdramatischen, mit äh, wunderbaren Figuren, mit ganz viel extremen, verschiedenen Figuren in einer, in einer ähm, äh, sehr speziellen, extremen Situation, mit äh, hohem Konfliktpotenzial und mit äh, sehr, sehr berührenden und ähm, ähm ja, mit sehr berührenden Schicksalen. А в этом как бы, романе представлены разнообразные, очень контрастные фигуры, достаточно э, яркие конфликтные ситуации, трогательные сцены, трогательные судьбы, поэтому этот роман как бы, очень хорошо подходит для театральной постановки. Es ist ähm, äh, eine, eine wunderbare und äh, großartige Geschichte über Freundschaft und ähm, über, über, über äh, Überlebenskampf. Роман и также пьеса представляют себя м, замечательную, увлекательную историю о дружбе и о борьбе за сосуществование. Was braucht man mehr, um ein gutes Theaterstück zu machen? А, собственно, что нужно больше, чтобы м, поставить удачный спектакль? Wir werden uns auch in den Mitteln, und da wird Philipp Kiefer bestimmt auch gleich noch etwas dazu sagen, äh, wir werden uns in den Mitteln auch ähm, äh, literarischer Formen bedienen. Es wird äh, eine, eine ähm, sehr interessante, hoffe ich, sehr interessante Mischung aus ähm, dramatischer äh, Spielweise und ähm, äh, lyrischer, äh, lyrischer Präsentation sein. А Мы как бы в тех театральных средствах, э, которых мы будем использовать при постановке этой пьесы, мы будем эм, ну, использовать различные, ли- скажем так, литературные формы, которые есть в нашем э, распоряжении. Эм, Это будет эм, смесью драматической игры э, и лирической презентации. Wir, wir folgen in der, in der Arbeit ähm, der, der äh, dramatischen und der wahrhaftigen äh, Literatur von, von Serge Chardin. Э, в нашей работе мы стараемся э, максимально, скажем так, придерживаться драматической и реалистической концепции Сергея Жадана. So versuchen wir auch in, den, in, den, in der Ausdrucksweise ähm, die, äh, die, die, die, die schonungslose Radikalität der Wahrheiten der Figuren auf der Bühne zu präsentieren. Э, В том числе мы будем стараться э, передать на сцене беспощадную, скажем так, радикальность персонажей романа. Das gleiche gilt auch für die Bühne und da gebe ich mal das Wort an den Philipp Kiefer weiter. Э, Тех же самых принципов мы будем э, придерживаться в непосредственно сценической работе. Сейчас я хотел бы передать э, слово моему коллеге Филиппу Киферу. Ähm, als wir 2010 das in, in Landshut, das in Deutschland produziert haben, sind wir äh, vier Monate davor, also es war dann 2009, äh, nach Kharkiv gefahren und haben uns äh, sozusagen die Spielorte, also da, wo der Roman spielt und die ganzen Plätze und Adressen äh, uns angeschaut, waren drei oder vier Tage hier und äh, sind eigentlich diesen, nennen wir es mal, dieses, dieses Road Movie äh, durch die Stadt Kharkiv abgegangen und haben uns alle Orte angeschaut, wo die Figuren sich aufhalten, um uns zu inspirieren Ähm, und äh, äh, uns das anzuschauen, wo das Ganze im Original spielt und wie wir das auf die Bühne adaptieren können. Э, постановка спектакля в Германии в 2010 году состоялась по Атлантску. Примерно за 4 месяца до этого, в 2009 году, мы приехали в Харьков и, эм, скажем так, эм, проехали и прошли по всем местам, где действительно происходили события романа, чтобы как бы проникнуться всей этой атмосферой и увидеть вживую, да, где фигуры, эм, эм, где происходили их события ну, в- в реальной, так сказать, ну, в реальной жизни. Es ging natürlich auch darum, äh, diese äh, ukrainische Welt oder auch diese ukrainischen Verhältnisse ähm, aufzusaugen und äh, äh, das mit nach Hause zu nehmen, um die, die Schauspieler, wir haben es damals mit sieben gemacht, ähm, mit ins Boot zu holen, also die mit zu inspirieren, äh, in was für einer Welt das spielt. und haben damals auch ganz viele Fotos gemacht, haben äh, äh, dokumentiert, ähm, auch äh, schon Kostüme gekauft damals und haben das mit äh, nach Hause genommen, um äh, das zu präsentieren und um die, die Schauspieler äh, da auch mit zu inspirieren für das Stück. Also ihr, ihr wart hier mit den Schauspielern? Nein, die Schauspieler waren nicht dabei. Okay. Nur wir zwei. Мы были здесь вдвоем с Маркусом. А, актеры как бы с нами не, не приехали, но мы для них приобретали костюмы. Нам очень было важно вот, а, проникнуться, максимально проникнуться, скажем так, вот, а, духом украинской реальности того времени. И мало того, что проникнуться самим, еще и привести как, бы, как можно больше этого духа внутри нас для актеров, чтобы передать им, да, как бы, чтобы напитать их. этим. Ну, мне кажется, нам это удалось. Und die äh, Vorgehensweise für, für das Bühnenbild zum Beispiel war folgende. Es ist natürlich nicht möglich, eine ganze Stadt Kharkiv auf die Bühne zu stellen. Ähm, wir sind äh, so vorgegangen, wenn man mal diesen, diesen Titel nimmt, also diesen Titel Depeche Mode, was äh, ein Roman ist, äh, der nicht über die Band, also Depeche Mode, äh, äh, sich handelt, sondern sie kommt einmal drin vor, aber es ist äh, nur ein Detail. Und wenn man diesen Titel nimmt und mal wörtlich übersetzt, dieser beschleunigte Modus und dieses Jahr 1993, also diese ganzen Umwälzungen, und diesen Titel nimmt als Metapher beschleunigter Modus für diese Jugendlichen, ähm, war die Idee, diese Metapher auf der Bühne umzusetzen und äh, eigentlich auch eine Metapher auf der Bühne zu bauen. Э, скажем так, ну, основой нашей э, концепции в э, постановке данного спектакля, ну, в плане как бы сценической работы было следующее. Роман и пьеса называются «Детыш мод», но речь идет не, в коем случае не о самой группе, которая упоминается лишь вскользь, а, речь э, идет о, ну, это определенная метафора, да, то есть дебешмот можно перевести как э, э, ускоренный режим, скажем так, да, и вот, ну это были такие, как бы вы знаете, какие это были времена, да, для вашей страны, и вот, вот эти молодые люди, да, которые, о которых идет речь в романе, они оказались вот в такой вот таком ускоренном режиме, скажем так, своего развития. И э, вот наша задача вот эту метафору э, было воплотить на сцене, вот это то, над чем, над чем мы работали. Und äh, ganz zu Beginn im Roman heißt es, es ist ein verregneter Sommer. Ähm, und diesen Regen haben wir genommen und haben ihn äh, äh auf der Bühne installiert und das nenne ich eine gebaute Metapher. Also dieser Regen, der ähm, äh, äh, für das Spiel, auch für die Schauspieler und schlussendlich auch für den Zuschauer ein, ein physisches Element äh, äh ganz fühlbar macht. А, ну, а, в романе говорится, что эм, события начинаются, происходят эм, дождливым летом, и поэтому как бы э, дождь, э, он, он также будет присутствовать и присутствовал эм, э, у нас в спектакле. Это тоже своего рода метафора, как бы, чтобы актеры, и особенно чтобы зрители как бы вот прочувствовали вот эту атмосферу, в том числе благодаря дождю. Und äh, das war für uns ganz wichtig äh, für die Stimmung des Stücks. И вот дождь был для нас очень важен, чтобы передать атмосферу романа. Das führt auch dazu, dass, ähm, wenn wir mal setzen, dass äh, Sprechen auch ein physischer Vorgang ist. Nicht nur ein informativer Vorgang, sondern ein physischer Vorgang. Ähm, Wenn wir innerhalb äh, eines äh, verregneten Sommers auf der Bühne ähm, mit Sprache umgehen, mit Körperlichkeit umgehen, dann wird für uns in dieser Arbeit Sprache und physische Handlung und körperliche Bewegung zu einem. А, Мы как бы м, стараемся передать, м, что э, язык, речь э, являются не только каким-то интеллектуальным, психологическим процессом, но также еще процессом э, непосредственно физическим. И э, мы постарались э, сделать так, чтобы вот э, слова, вот речь актеров, чтобы они слились как бы вот э, э, с дождем в какое-то единое целое. Der, äh, der beschleunigte Modus, von dem äh, Philipp gesprochen hat, äh, kann so weit als Metapher sogar dienen, dass der beschleunigte Modus so schnell ist in der Bewegung, dass er irgendwann mal zu einem Stillstand kommt. Nehmen wir an, dass eine Bewegung so schnell sein kann, dass sie irgendwann nicht mehr wahrnehmbar ist, sondern steht. Und in, zwischen diesem Zwiespalt beschleunigter Bewegung und absolutem Stillstand bewegen sich unsere Helden und äh, in dieses Geworfensein der Situation sehen wir, wie, wie sie sich verhalten oder wie sie sich verhalten wollen oder können oder nicht können oder müssen. Oder müssen. Ja. Um. Ähm, вот этот ускоренный режим, о котором мы говорили, говорили ранее, да, когда название романа, вот, э, вот эта метафора, э, в нем оказывается эм, оказываются наши действующие лица, причем, эм, что интересно, что эм, скорость да, вот этой реальности, в которой они находятся, она достигает э, таких высот, что как бы местами даже невозможно воспринять. То есть это так быстро, что это практически медленно, да, и мы наблюдаем вот эти какие-то резкие переходы, да, между очень высокой скоростью и фактическим замиранием. И вот именно вот э, на этом разломе находятся наши герои, и мы видим, э, как они себя хотят вести в этой ситуации, как они себя могут вести или как не могут. Wir suchen also in der Arbeit auf dieser Bühne, in diesem Raum nach, äh, nach Formen, nach theatralischen Formen, in denen Bewegung und Sprache und Ausdruck ähm, f- zum Vermitteln des Inhaltes und der Situationen äh, möglich sind. Э, То есть э, в этом спектакле мы ищем, скажем так, э, вот такие формы, м, когда эм, сочетается движение актеров, э, язык, который вот эм, лучше всего вот э, передают вот эту ситуацию. was ähm, viele Menschen wahrscheinlich als etwas äh, neu oder unkonventionell empfinden werden oder auch in, auch in Deutschland übrigens, das ist äh, auch in Deutschland ähm, äh, eine, eine relativ beachtete neue Form gewesen von Theater, ähm, die sehr expressiv ist, sehr körperlich ist und die auch ganz elementar für den Zuschauer miterlebbar sein kann. Ну, одним таким интересным моментом будет театральная форма, которую можно назвать а, новой даже для Германии, то есть, э, скажем так, э, язык тела, а, движений актеров, он будет иметь, э, иметь очень экспрессивную форму, и он будет понятен и близок зрителю. Gut, soweit. У меня пока все. Ähm, wenn es dazu Fragen gibt, können wir gerne beant versuchen zu beantworten. А Если у вас есть какие-либо вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Крайне попытаемся. скажете. А, скажу. Доброго дня. Ну, для письменника завжди цікаво спостерігати, як його книги живуть своїм життям і не залежать від нього. От в цьому випадку з Депешмодом е, особливо цікава історія, тому що він е, він вийшов як книга 11 років тому, восени 2004 року, і з того часу він існує в різних виглядах і в різних. Е, в різних форматах, скажімо, є дві аудіоверсії українська німецька. Е, німецьку, до речі, начитав е, е, надзвичайно фантастичний актор і, на жаль, бомер Гаррі Ровальд, доволі відомий був в Німеччині такий чоловік, і він дав свою версію цієї книги. А крім того, Депешмод він йшов в кількох країнах, на кількох театральних майданчиках, і в Україні, і в Литві він зараз йде, і в Австрії, і в Німеччині. А крім того, скажімо, є навіть фільм е, Депеш Моди. Тут є Міша Лук'янко, харківський режисер, який минулого року зняв е, короткометражний фільм за цим романом. Тобто е, книга живе якийсь своїм життям і за цим цікаво спостерігати. А от постановка Маркуса і Філіпа це була перша театральна постановка. і Е, надзвичайно надзвичайно цікаво і незвично було бачити цих персонажів е, власне в такому фізичному втіленні, коли вони е, стояли на сцені і щось говорили. І коли ти фактично свої слова бачив не на папері, а чув їх вживу. Тим більш цікаво було спостерігати за реакцією німецької публіки. Це теж якесь таке фантастичне було видовище. Я приїхав якраз на закриття сезону, і власне в театрі була така специфічна публіка. Півзалу це були пенсіонери. а півзалу були піонери. Тобто були, була старша публіка, була дуже молода публіка. І потім в нас була, е, була дискусія з ними. І Це цікаво. Цікаво дивитися, як, скажімо, ті речі, які для нас із вами тут в Україні є зрозумілими, самоочевидними, якимись е, можливо дуже простими і банальними, як вони сприймаються, як вони сприймаються за кордоном, як вони сприймаються в тому середовищі, в тому суспільстві, яке не знайоме з нашою з нашими проблемами, з нашими радощами, з нашою специфікою. І цікаво спостерігати, як скажімо, цей е, цей елемент екзотики зникає, а натомість проступають якісь речі, які для нас усіх є універсальними. Мені здається, що ця книга вона насправді про універсальні речі, вона про дружбу, вона про дорослішання, про входження в дорослий світ, про сприйняття цього світу, про несприйняття його, про е, намагання, бажання прорватися крізь якісь обставини, е, про якісь речі, які нас фактично інформують. Тому що там головним героєм 17, 18, 19 років це саме той вік, коли ми фактично стаємо самі собою. Тому знову ж таки. Цікаво, як це все е, будуть грати харківські актори, і е, особливо цікаво, як це сприйме харківська публіка. Харків місто з е, давніми і дуже серйозними театральними традиціями, із серйозним і насиченим театральним середовищем. І я думаю, що це буде хороша інтрига. І Хочеться лише побажати успіху. Режисерам, акторам, дирекції театру, всім, хто причетний до цього проекту. даже не физически, а морально э, творческая площадка принять на такой спектакль. <laughs> Да, это э, архитектора и Уже идут репетиции, а, и поэтому мы можем какие-то уже а, промежуточные, маленькие-маленькие итоги а, подвести, поскольку прошла целая неделя репетиций и э, технической подготовки немного времени больше. Э, мне очень было приятно слышать наших коллег, что э, наши актеры э, это тот творческий потенциал, который готов играть такой материал и с каким интересом они э, работают вот даже за эту неделю. Э, ну и, естественно, технические возможности. Тоже вчера э, был экзамен э, определенный на некоторые технические возможности театра, и театр сдал этот экзамен. Вот. Поэтому э, мы надеемся, что все задачи и технические, и актерские, и творческие, которые стоят перед театром, обязательно будут выполнены. Иначе мы бы э, и не пытались... Э, и этот материал или какой-то другой интересный э, брать в свой репертуар. Вот, поэтому, а для нас, в общем-то, всегда двери открыты для многих проектов. Э, и здесь, в Харькове, а тем более для такого <clears throat> проекта, который, э, я надеюсь, э, станет, э, знаете, определенной, определенным итогом и определенной точкой отсчета. Э, в дальнейшей жизни театра и в поисках своего э, лица и своего предназначения здесь, в Харькове, э, потому что у нас ведь театр для детей и юношества. И вот если для детей мы уже имеем своего зрителя, тот, который приходит практически на все спектакли детские, теперь мы хотим, чтобы и молодежь также была у нас в зрительном зале. И этот спектакль э, одна из тех капель, которые будут делать вот это вот огромное море океан. Александр Ковшин, как адаптируете то немецкое видение спектакля? на Ну, я можу без мікрофона сказати, в принципі, у мене голос нормальний, поставлений. А от з- враховуючи свою театральну практику в різних театрах, то я можу докричатися до вас, до ваших е, Е, вух, до ваших сердець. Е, насправді е, це наш це наш ну, ніби шлях нашого театру, який ми започаткували з Андрієм Федоровичем. По розвитку і беручи нові напрямки, нові форми, нові ідеї. Сама ідея депешмоду в нашому театрі, воно ну ніби знаєте, от бувають такі обставини, коли ніби Е, випадковість, а насправді вона якась є закономірністю. Я е, вертався з Києва, я не пам'ятаю, ну, був в да, і виходжу на вокзалі, зустрічаюся е, біля курілки з директором Нюрнберг Хаус. Да? Зустрічаємося з ним. Я в нього питаю, Толя, а ти та з Києва їду. А що там? Та от був там на прийомі, везу одну ідею до нас у Харків. Я кажу, я теж з Києва там зі своїми якимись думками, а що в тебе за ідея? Ну от е, німецька команда хоче ставити виставу, де пишмо Сергія Жадана. Так кращого місця, ніж курілки, домовитись немає. Я як режисер головний театру, ти як е, носій ці ідеї, давай тут одразу і так. Коротше, ми вирішили це буквально за одну е, викорену сигарету. І цей проект ну, ніби почав народжуватися, е, якраз зійшлися точки відліку в Е, на нашому вокзалі зійшлися координати, всі там паралелі, меридіани. І от одна сигарета вирішила фактично подальшу долю е, цього проєкту. Е, ніби випадковість, да? а мені здається, в цьому є певна закономірність, тому що театр для молодої аудиторії, ем, яка бере участь саме в цьому романі, в цих подіях. Вони не десь там далеко там в історії. Вони от буквально відбуваються навіть і сьогодні. Ті ж самі райони, ті ж самі місця вони залишаються такими, як Сергій написав їх в романі. І люди, які грають в нашому театрі, все це. Зараз вже приступили до репетиції. Для них не є це абстрактним, невідомим. Вони абсолютно чітко і конкретно знають, що відбувається, які взаємостосунки, навіть мову, яку запропонував Сергій для нашої театральної версії. Да? Е, він був присутній на наших перших репетиціях. Тобто, це були чіпки, які він е, правив, виправляв е, нам правильну постанову ну, деяких там термінів <laughs> так, мовна адаптація під сьогоднішні реалії. От. Тому весь процес дуже цікавий, і мені здається, що можна декларувати якісь там європейські цінності, якісь там ну, якісь заоблачні, якісь ідеї, а воно все реально тут. Європа тут, і ми в Європі. Все воно зійшлося саме тут, на території е, нашого театру для дітей та інасу, який є, я вважаю, зараз таким хедлайнером нашої театральної програми в Харкові, який все розрулює цю ситуацію, дає певну тональність, піднімає планку е, наших театральних амбіцій, тому що театральні люди, вони все одно, ну ніби так, ми всі е, там от пан Сергій Бичко десь був на ніби збираємось на території да, нашої е, будинку актора, але все одно кожного амбіції все ж таки хоче бути трішечки ну ніби краще вище один за одного. Е, це дуже ем, я вважаю, що це, це класно, тому що це ну ніби. Е, підштовхує наш процес, не дає засиджуватись, залежуватись. Е, кількість театрів вона вимагає е, бути креативним, бути деякою мірою жорстким в цьому просторі і завойовувати цю територію за рахунок саме таких амбітних проєктів. Ну, ніби Чингачгук все сказав. Я кліше скажу, здорова конкуренція. Ну так, так, звичайно. Ну, Нет. И, и тогда перейдемо к вопросам, уважаємо колеги. да, если можно, представляемся и задаем. Так, є питання Вікторія Березка, обласна радіо. Нічого не було сказано власне про концепцію вистави. Що ми побачимо, які декорації, якою мовою йтиметься це українською чи російською, на якій сцені на великій чи на малій. Тому теж конкретно Чи це для всіх, хто зможе відповісти, хто захоче? Яка буде музика там сучасна? Е, Взагалі, який до чого е, Так, Вікторія, це зрозуміло. Може я так не? Ми зараз можемо показати, е, чому саме от так от зібралося вся наша така кампанія. Ем, От наше бажання із директором підтягувати найкращі європейські е, зразки, формати і режисури, і акторської гри, і так само сценографічного рішення. Ми зараз, як наочний приклад, можемо е, показати кілька фрагментів невеличких робіт е, Е, наших колег Маркуса і Філіпа. Вони працюють в тандемі, і ви е, одразу зможете зрозуміти е, театральну естетику, яку вони нам пропонують. Це фрагменти може Маркус нам може пояснити, що і як він хоче показати. Ну більш детально пояснити. А ми подивимось, потім ми будемо коментарі. Так, так, так, звичайно. Нет, Ми- конечно, расскажем, на какой сцене идет спектакль, кто занят и так далее. Творческое, так сказать, э, содержание, идея, это все за режиссур техническое, там я озвучу. Jetzt habe ich das gerade nicht mehr. Das Video dann rauskинуть. Aha. Dann kann ich dazu vielleicht kurz noch vorher was sagen, bevor es І, losgeht. і комен, комен, окей, Ріта, Ріта, стоп, стоп, стоп, стоп. Е, Парочку коментарів до того, що ми побачимо Маркуса. Da, da, da. Äh, weil ich weiß jetzt nicht genau, was äh, gesprochen wurde. Ich, äh, mein, ma, es ist an. Ja. Es ist an, okay. Äh, es ist vielleicht äh, wichtig, äh, zwei, drei äh, Sätze vorher zu sagen. Was, was äh, Sie zu sehen bekommen, sind, ähm, sind Ausschnitte, die geschnitten worden sind von dem äh, Fernsehsender in, in Deutschland, von unseren Produktionen. Wir sehen drei Ausschnitte, ähm, Trailer. von, das erste, was wir sehen werden, ist ein ähm, deutsches kritisches Volksstück aus Bayern von Martin Sperr. Ähm, das ist ein, ein, äh, eine, eine, ähm, ja, eine Skandalgeschichte in Deutschland äh, provoziert hat. Das zweite, was wir sehen, oder willst du das erst übersetzen? Ja. Mhm. Эм, Пару слов, прежде чем мы перейдем к просмотру видео. Э, Мы с вами посмотрим э, три трейлера свежих э, наших работ. Э, Первая, э, первая работа называется «Сцена охоты из Нижней Баварии». Это, скажем так, э, произведение на народный мотив. Э, Данная постановка вызвала, привела к фурору, к скандалу, она была очень противоречивой. Äh, Das zweite, was wir sehen werden, ist ähm, ein, ein, auch ein Trailer und zwar für, das, äh, für die Produktion Enron. Das ist ein Stück von äh, Lucy Preble, einer britischen jungen Autorin, über den Aufstieg und Fall und den großen Skandal über den amerikanischen Energiekonzern Enron. Эм, Второе произведение, вторая пьеса м, называется «Энрон». Эм, Соответственно, речь пойдет о, скажем так, остановлении и крахе и скандалу, связанном с американским э, газовым концерном, концерном эм, «Энрон». Эм, Эта пьеса как бы написана молодой британской, молодым британским автором. den dritten Ausschnitt, den wir, der für äh, eine Veranstaltung wie hier etwas zu lang ist, den wir mittendrin etwas äh, verkürzen werden, abbrechen werden, ist aus unserer Produktion Cabaret. Das ist ein Musical, äh, kennen bestimmt die meisten hier von Kanda und App, ähm, den viele auch kennen in der Verfilmung äh, mit Liza Minnelli. Und wir haben ihn damals in Deutschland äh, sehr ähm, entstaubt und haben ihn in eine, in eine Szenografie gesetzt, äh, die damals auch in Deutschland relativ neu und äh, beachtet wurde. И третья работа, она целевая, из которой вы увидите, он сразу скажу не полностью, потому что целый трейлер был бы слишком длинным для нашего формата. Это мюзикл, а он у нас называется «Кабаре». Вы видели в свое время экранизацию этой работы с, ну, на киноэкране с Лаза Минелли. Мы, когда работали над этой пьесой, нам, скажем так, пришлось вытрусить из нее лишнюю пыль и как бы ну, придать ей как бы новое дыхание, скажем так. Ja. Das sind nur drei Ausschnitte, also drei Trailer von unseren Arbeiten als Beispiel, damit wir Ihnen auch etwas präsentieren können. Wir lassen in, an dieser Stelle, und das kann ich ganz offen sagen, einfach bewusst die Mode aus der Produktion in Deutschland an dieser Stelle aus, damit wir äh, das, die Zuschauer beim Tag der Eröffnung der Premiere auch ein bisschen überraschen können. Извините, значит, вы видите, как я уже сказал, отрывки из трех наших работ, э, чтобы у вас как бы создалось впечатление о том, э, что мы, скажем так, э, творим и создаем. Это только примеры. Я скажу, что мы целенаправленно отказались включить этот маленький списочек депешмот на немецкую постановку имеется в виду. Мы хотим, чтобы зрители, которые придут на постановку в Харькове, чтобы они, скажем так, максимально приятно удивились. Ну, те, що буде здивування, це гарантовано. 1-1. 0,1-0,1? 0,1,1, но это, в общем-то, eine, eine kleine Bemerkung dazu. Äh, Also selbst in Deutschland äh, ist natürlich äh, die, die, ähm, die Darstellung des, des Hakenkreuzes äh, äh, absolut verboten. Auf der Bühne ist es zu theatralischen Mitteln erlaubt, aber dass wir, ähm, <laughs> dass wir ein so großes Hakenkreuz auf der Bühne hatten, das äh, war ein, doch, das war ein Riesengesprächsthema und auch ein bisschen ein Skandal in, in Bayern. Ja. По поводу этого спектакля нужно отметить, точнее, двух даже, что э, в Германии, скажем так, э, использование свастики эм, эм, как бы противозаконно и, эм, естественно, это как бы допускается в э, целях, э, скажем так, театрального какого-то представления, но вы посмотрите, каких размеров была эта свастика, и поэтому как бы этот спектакль э, в Германии, особенно в Баварии, как бы привел к достаточно таким серьезным дискуссиям. Weil wir damals versucht haben, das Musical, ähm, was äh, eine gewisse Aufführungstradition natürlich hat, Ähm, auf diese Geschichte, auf diese tragische Geschichte in der äh, deutschen NS-Zeit, in dieser fürchterlichen verbrecherischen Zeit äh, ähm, zu konzentrieren. Эм, то есть при, помощи этого, скажем так, или посредством этого спектакля мы постарались перенести мюзикл, который, собственно, ну, имел несколько, несколько другую эм, природу. Мы постарались э, перенести его на вот этот э, трагический период в истории Германии, с которым связан этот символ власти. das ist, das ist ein, ein, Teil unserer, unserer Arbeit, unserer Philosophie beim Arbeiten, dass wir, ähm, dass wir ähm, versuchen, den, den Konflikt, um den es geht, äh, die, die, die Konflikte, um die es geht, äh, die Figuren, um die es geht und die Geschichte, die geschrieben ist, von der wir ausgehen, äußerst ernst nehmen und äh, versuchen, da auf den Punkt des Dramas zu kommen. скажем так, основой или одной из основ э, в концепции нашей работы является то, что э, мы стараемся, насколько это только возможно, э, полностью серьезно относиться к тексту произведения, к персонажам, к их действиям и так далее. То есть максимально близко к оригиналу. Und genauso werden wir auch in der Arbeit für Depeche Mode hier mit den ukrainischen Schauspielern an diesem wunderbaren Theater mit den tollen Kollegen hier vorgehen. Эм, И точно так же со всей серьезностью мы относимся к тому проекту, над которым мы сейчас работаем, м, а именно к постановке э, пьесы «Депешмот» с нашими замечательными коллегами из Харьковского театра. An, an der Stelle möchte ich auch noch einmal kurz auf die Zweisprachigkeit eingehen, weil das ist auch ein, ein äh, für beide Seiten neues Phänomen. Эм, Сейчас я еще хочу сказать отдельно пару слов о нашей двуязычности. Ну, моей и актеров это как бы абсолютно новый феномен для меня. Ja. Ähm, das war für alle ein wahnsinniges Abenteuer zu beginnen und wir haben aber gemerkt, äh, ganz schnell im, im Laufe der ersten paar Treffen, ähm, dass das natürlich und da auch einen großen Dank an die große Unterstützung der Dolmetscher, die für uns arbeiten, ähm, dass das ab einem gewissen Punkt überhaupt kein Problem mehr ist. А, вначале нам это казалось э, сущей авантюрой, некоторым безумием, но уже с первых э, часов и дней работы мы поняли, что все идет э, довольно гладко, что мы понимаем друг друга, ну, как, скажем так, как театралы понимаем, и также благодаря работе переводчиков, которые нам тоже постоянно помогают в языковом вопросе. es kommen sogar im Augenblick schon in der ersten Probenwoche Momente vor, wo ich äh, denke, äh, dass ich das äh, Ukrainische äh, oder auch das Russische verstehe, obwohl ich äh, wirklich nur Überlebenssprache kann, ganz wenig. Und auch umgekehrt, dass wenn ich etwas auf Deutsch erzähle, dass die äh, ukrainischen Kollegen am Theater irgendwie schon merken und schon wissen, was ich gesagt habe, noch bevor der Dolmetscher anfängt zu, zu arbeiten. Эм, особенно в последние дни, я часто себя ловлю на мысли, что у меня ощущение, что я полностью понимаю украинский или русский язык, хотя на самом деле мой э, словарный запас ограничивается минимальным набором слов, необходимых для какого-то элементарного выживания. Э, и точно так же у меня часто создается ощущение, что актеры понимают немецкий язык еще до того, как переводчик что-то перевел, хотя они по-немецки понимают э, тоже очень мало. Und, und, und daran merkt man, dass die Sprache am Theater dann doch auf eine wunderbare Art und Weise äh, international ist, keine Grenzen kennt und äh, Vielsprachigkeit am Theater eine wunderbare Sache ist. Эм, Но это вот еще один пример, который доказывает, э, что как бы много- многоязычность театра идет только на пользу, и эм, для нас есть как бы один главный язык, который не знает э, преград и границ, это язык театра. если можно, анонсирование очень интересное, оно увлекает, у нас есть еще есть вопросы, поэтому, а, пожалуйста, представляйтесь. И... Э, Инга Долганова, журнал э, «Артерия». Э, конечно, очень тяжело судить о почерке режиссера только по трейлерам, вот, но тем не менее, даже сравнение с версией Боба Фосса вот, как бы подсказывает, что вы тяготеете к такой острой, экспрессивной форме, и эм, э, вот ну, создается ощущение, что вам интересны герои именно в таком пограничном состоянии. Ну вот, вероятно, этим э, как бы, вам интересно было Депешмот, так? Ähm, soweit ich verstehe, ähm, sind ähm, für euch vor allem jetzt Figuren interessant, die sich in einem Umbruch befinden, ja, in einer Zeit, wo, wo ähm, heftiger Wandel stattfindet. Und äh, ich denke, deswegen, vor allem deswegen ist für euch dieses Stück attraktiv geworden und ihr wolltet es inszenieren. Ja? Ja, eindeutig ja. Das ist, es ist ähm, natürlich, äh, wir, wir Theaterleute sind, wir leben von Konflikten, wir leben von Umbrüchen, wir leben von, von Situationen, in denen sich Menschen verhalten müssen. Und das ist das, wozu das Publikum auch gebeten ist. Wir, wir, sind ja als Theaterleute, wir stehen ja als Theaterleute dem Publikum in der Verpflichtung, etwas zu präsentieren, in dem sie sich in irgendeiner Form wiederfinden dürfen. Und das ist, das ist die Aufgabe. Und natürlich ist so eine Folie, vor dem das spielt, in dieser Zeit, in Anfang der 90er, im, im Osten Europas, in der Ukraine, aber in anderen Ländern natürlich auf jeweils andere Art und Weise auch, ähm, äh, ein, eine wahnsinnig spannende und unheimlich theatralische Folie, vor dem man Theater machen kann. Эм, Да, абсолютно с вами согласен. Эм, Наша задача как бы как театралов, э, скажем так, эм, показать эм, суть людей, э, их как бы природу, а в какой ситуации она проявляется лучше всего. Конечно же, в ситуации конфликтов, в ситуации каких-то эм, фундаментальных перемен и Конечно же, примером таких как бы эм, радикальных перемен были 90-е годы в Украине. Эм, и вот нам очень интересно показать, вот как себя вели эти люди. Мы как бы живем этим. Наша задача показать э, человеку ну, людей, да, и мы это делаем посредством вот, вот этих конфликтных ситуаций. Да. да, есть еще вопросы. Вопрос к Маркусу. Видите ли вы разницу между спектаклем и исполнением? И почему? Исполнение немецких актеров и наших? Ähm, eine Frage an Markus. Äh, eine Frage an Sie, Markus, ob Sie einen deutlichen Unterschied äh, sehen jetzt bei den deutschen Schauspielern und bei den ukrainischen, jetzt sind wir in dieser Vorbereitung schon jetzt auf die Vorstellung. Ähm, naja, ähm, ja und nein. Ja und nein. Es gibt natürlich, äh, es gibt natürlich äh, äh Aufführungstraditionen, bestimmte bestimmte ähm, Traditionen der, der, der Sprache und der, der Bewegung, der, der, der Konventionen, die in dem einen Land etwas anders sind als in dem anderen Land. Э, Я вам, я вам скажу, что и да, и нет. Э, Безусловно, есть определенные м, свои устоявшиеся, скажем так, традиции и нормы, касающиеся языка, которые, касающиеся постановки других каких-то театральных правил, которые отличаются от страны к стране. Aber prinzipiell ähm, unterscheidet sich der, der, die Art und Weise de, des, des Spiels und der Ausbildung der Schauspieler nicht so sehr von äh, dem in Deutschland. Э, Но в то же время я скажу, что сама манера игры э, и эм, обучение актеров э, здесь у вас в Украине не так сильно отличается от тех, которые мы имеем в Германии. Es, es zeigt sich ja ganz deutlich, also wir, wir in Deutschland, in Westeuropa, ähm, haben in unseren Ausbildungen für die Schauspieler äh, als Basis Stanislavski. Ja? Äh, wir arbeiten nach dem gleichen Prinzip. Wir kennen, wir kennen die, die ganzen Systeme der Psychotechnik und der, äh, der, der, Psychomechanik und der Physiomechanik. Das sind für uns keine fremden Begriffe. So ähm, umgekehrt genauso ähm, gibt es im, ähm, in der, in der ähm, osteuropäischen äh, Schultradition für, für darstellende Künste auch bestimmt ähm, äh, Lehrer aus dem westeuropäischen Raum, die gelehrt werden. So weit sind wir überhaupt nicht auseinander. А, я вам скажу, что наши как бы, ну, глобальные смысле, театральные концепции, то есть э, ваша украинская и наша немецкая отличаются не так сильно, как можно было бы подумать. А, а, например, а, э, для нас одной из основ или основы, э, скажем так, нашего театрального обучения является Станиславский, да, и как бы, его подход. Мы также работаем с психотехникой, с психомеханикой, как и ваши актеры. С другой стороны, есть э, как бы и, э, ну, и, и ваши актеры, они э, обучаются на основе, скажем так, трудов немецких эм, специалистов, теоретиков театра, поэтому как бы мы здесь довольно близки, я вам скажу. Was unterschiedlich ist, ist vielmehr die Aufführungspraxis oder die Rezeptionspraxis. Das ist in der Tat wirklich ein bisschen verschieden. Ähm, ну, что отличается, как бы, это, это восприятие постановки публика и скажем так, некоторые моменты непосредственно воплощения спектакля. Ähm, aber wenn wir auf den Proben zusammenarbeiten, äh, können wir uns ganz schnell über bestimmte Vorgänge und über bestimmte Ziele und bestimmte Mittel der Technik äh, zum Erreichen bestimmter Darstellungen äh, verständigen und wir wissen sehr schnell äh, gegenseitig, von was wir sprechen. Эм, В процессе репетиции нам удивительно быстро да- да- удается договориться о тех, скажем так, средствах и действиях, которые должны привести вот к той игре, которая необходима для данной сцены. Und was ich sagen kann als Regisseur äh, in einer ersten Probenwoche, ähm, äh, dass die Ausbildung der, der Schauspieler, die ich hier auf den Proben habe, äh, die, soweit ich weiß, allesamt in Kharkiv auf der Schauspielschule waren, äh, sehr, sehr gut ist. Sehr, sehr, sehr gut ist. Э, я могу из, вот, с первой недели репетиции сделать э, вывод, что уровень образования, подготовки актеров, насколько я понимаю, они здесь учились э, у вас в Харькове, в школе, в университете искусств. И, и учатся. И, Зеленый наход, Bildungsnachhol. in der Ausbildung sind. Genau. Что этот уровень довольно высокий. Ну, я уже тогда, наверное, отвечу на те вопросы, <laughs> которые вы задали. Ну, во всяком случае, я часто применяю в своей работе как директор такую поговорку, очень довольно-таки известную, я полезных перспектив никогда не супротив, а, поэтому этот проект тоже считаю а, очень полезным и для театра, и для а, труппы, и для коллектива театра, и для города Харькова в том числе. Поэтому э, в числе вот разных проектов, э, чего я, почему я говорил о молодежи, которой хотелось бы э, видеть, видеть в театре, мы совершенно разные проекты делаем. Вот 23-го, предположим, прекрасные цветы у нас на нашей сцене работать будут, милости просим. И этот проект, когда, ведь фактически приказ о начале работы я подписал-то только недавно. Понимаете? Потому что шла очень сложная работа э, переговоров, достижения каких-то целей. Потому что, вот, э, я думаю, вы читали роман, он воспринимается неоднозначно, и будем говорить это, э, будем говорить это прямо. Мы искали тот язык, э, спасибо большое Сергею, э, нашли мы тот язык, э, который мы можем... Э, Э, воплотить на нашей сцене, театра э, для детей и юношества, сегодняшнего Харькова. В 90-х годах, наверное, ставили бы это по-другому, и акценты, наверное, были, но сегодня далеко не 90-е, и молодежь совершенно другая. А вот мысли, мысли и в романе, и в пьесе, ведь э, почему, например, ну я как директор согласился на это, потому что... А, то, что уже озвучили наши коллеги, содержание, идея спектакля, она очень близка и сегодня молодежи. Поэтому на большой сцене, с учетом э, наших технических возможностей, <laughs> если учитывать в 2011 году дождь шел, потому что крыша была, <laughs> так сказать, не очень <laughs> сделана нормально. Сейчас, слава богу, покрыли крышу, и теперь мы делаем э, дождь э, на сцене как сценическое воплощение тех пожеланий э, режиссерских. Да, э, и вот вчера мы этот экзамен задавали. Э, вот. То, что касается актерского состава, ведь э, молодежь, это раньше, наверное, в Тюзе, да, играли молодых, молодых играли взрослые. Сегодня у нас, слава богу, труппа молодая, ну, я имею в виду вот в этом спектакле. И этих ребят будут, эти персонажи будут играть такие же по возрасту актеры – Актеры и студенты мастерской Анатолия Лобанова нашего университета. Да, это четвертый курс. Э, часть ребят. И часть ребят, которые уже имеют э, диплом, который они получили и э, в академии, и в университете искусств. Но по возрасту они те же самые. Их интересует, наверное, не как актеров, а в первую очередь как людей эти же проблемы. Дружба, основы дружбы, что такое, как отвечать на эти вопросы, когда человек становится одиноким, и отвечает на эти вопросы, а почему, я думаю, что вот наших молодых талантливых артистов эти вопросы интересуют и в жизни, поэтому, наверное, и интересно им э, играть, э, репетировать пока что этот, этот материал, потому что там есть, э, есть ответы, вернее вопросы, на которые отвечает каждый э, по-своему. Вот этим, например, меня как директора заинтересовал этот материал, ему действительно очень довольно-таки сложно, э, но тем не менее, понимая цели и задачи, почему сегодня, почему сейчас, почему на нашей сцене, почему в нашем театре мы все-таки нашли этот компромисс, а, как я сказал коллегам, говорю, а теперь все от вашего таланта зависит. Да. <laughs> Вот. Поэтому на большой сцене 23 октября премьера в 19.00. Український язик. Безумовно, як написано автором. Уважаемые коллеги, вопрос Ще декорації. Це таке. Що це там буде, чи буде так, такий мінімалізм, як от... е, Буде дощ. Що ми ще там побачимо? Ну, я, ну, Вікторія, Вікторія, ну ви хочете, щоб ми вам зараз тут ескізи виклали. Ну хай хоч трішечки залишить. Ми і так головне. Тайна. Ні, Віка, буде декорація, будуть декорації. Нет, конечно, конечно, не голый кирпич и не голые стены будут, безусловно, и э, финансирование основное, большой, огромнейшая, так скажем, часть общего финансирования, это, безусловно, немецкая сторона. И поэтому, э, безусловно, будут и декорации, и те же сложные инженерные решения. Костюмы на рынку купляли? Идет процесс, идет процесс по-разному совершенно. Что-то покупаем, что-то дарят, потому что это 90-е годы. Что-то приобретаем, что-то шьем, поэтому... В даному випадку, щоб була трішки ніби інтриги, жіночі туфлі 43-го розміру для мого персонажа привезли безпосередньо з е, лам. е, лам- е, да. Так що, Так, да. Уважаемые коллеги, два це правда. Мене запитання до Сергія Жадана. Я так е, розумію, що часто автор е, такий шок має, коли його е, твори починають жити власним життям. Я так розумію, що ваші емоції були дуже позитивними, якщо ви вирішили повторити цей досвід. Ну, це був та шок, був та, та. тому що ну, там в німецькій постановці була така річ, е, вони своїм персонажам е, зробили е, такі ніби етикетки. В них на спинах було написано хто що грає. Було написано Кирилець і Савтоцет. Німецькі глядачі, можливо, і не розуміли, що там написано. І там от да, на одному з персонажів було моє прізвище, коли ти бачиш, що по сцені ходить людина з твоїм прізвищем і щось говорить, це це, дуже незвично. <laughs> Це дуже незвично. Але ну оскільки. Е, траплялося доволі часто працювати з режисерами, театральними, з різними театрами. Ну, ну, То з цього всього можна було винести одну, як мені здається, таку конструктивну річ, що ну, слід до цього всього ставитися філософсько, тому що є режисер, він по-своєму бачить е, те, що написано, і якось е, особливо нервувати, переживати чи намагатися впливати на це це просто нерозумно. Ну, тим більше не хотілося впливати, мені справді було цікаво, як вони це зробили. произведение использовалась э, декоративная лексика. Я не мора- не моралист, но в городе достаточно много моралистов, которые могут, э, в общем-то, создать из этого скандал. Скажите, язык э, был поменен или же будут все-таки какие-то ограничения по возрасту на спектакль, хотя это спектакль для молодежи? Е, ну, по-перше, трішки ми з адаптувалися. Було таке таке прохання з боку театру, і я до цього цілком нормально поставився. Ми дійшли до такого компромісу, що з одного боку це не є якоюсь цензурою, все-таки зберігається загальний характер, і зберігається характер персонажа. Але з іншого боку, ну зрозуміло, державний театр і він справді для дітей і юнацтва, і просто робити провокацію заради провокації не цікаво. А сюжет его же не поменяешь. Сюжет есть сюжет, и тем более, что э, в романе это действительно 90-е годы э, отражены. Это так было. И что, мы будем переписывать историю? Нет, конечно. Просто будем ее, так сказать, театральными средствами воплощать и рассказывать нашим молодым ребятам об этом. То лексика трішки пом'якшилась, але я думаю, що у моралістів все одно будуть претензії. а, короткий вопрос. Скажите, когда э, зритель увидит э, спектакль? 23 октября в 19.00 премьера. Спасибо. Мы всех приглашаем. Спасибо А, я думаю, что будет какая-то э, стартовая конференция еще. Да, 7 числа. 7 числа будет большая конференция, 7 октября будет большая конференция с участием немецкой стороны уже в более полном составе, потому что э, если с нашей стороны это э, с украинской, это наш театр, наш коллектив, наша э, театральная общественность всего города, э, потому что хотя, поддерживает нас, безусловно, с той стороны, стороны, это и э, Гёте-институт, и вот в анонсе вы уже сказали, и Нюрнберг-центр, и, безусловно, Министерство иностранных дел Германии. Э, в общем, представители будут на этой большой конференции 7 числа. Да, ну да, безусловно, мы сейчас, э, будут еще какие-то форматные такие встречи, сейчас разрабатывается, либо это будут или открытые репетиции, мастер-классы наших коллег. То есть это все э, вот буквально вот-вот уже будет вынесена, так сказать, информационная вся эта часть на суд общественной милости просим на все наши мероприятия, которые будут проведены в связи с постановкой премьеры нашего совместного такого проекта. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.